مسد الشقية سوشان معقون شعرابي سوكي زين سد العجل دا عمروقي تشيقي تشخوش سيدرا تشخول إبلين سوي سغات ثلت لزين سديس تاديا قلت هيلا أبون طلع ჰერენ გონდოცა ჰალკარა ვაკოცალდა ქარანდა გეყან ქარიმ შოქროილან შურულან მონ شباب لحظة لا نثول نكابي بعدرج جان عدي زيبيل دور حير سيقول ودور هاب حير سي على لسن هبيز هدار سدي شمال قاري سودا قاموس تلارين قيل ملحطانا حلال بتخور حبيب سنو خدا أولاد الكتان كران دا تشابي تهزارنا تغو سلام زو سلام دوي بغو صبور وعقار وخيري وإمين خيرات لي عمير العمر دون دسان نگار که دا بکن ترسو بک الله خیری الله خیلی سیاسو قسال کچه چه به کلام سوگی کرن دا تهبال به حطا قصاب بزو دهان دل و چون و دو عذاب زو بک الله عقاب دیتو رب دبرات لی اشوق رسال دارو گل عن شکشاب دی مشون شکال عدم زوش عزا و الله سسونای گی تو بالا هرگی سر برسن حبیب از قبول هرگی kware se shagenge se se ungenge o mola aje sole na rosho gege am roha la shage khali ka shage bekeda urgal le ronal سمعتي لسنوجي قرحي لها بقي سمات روحي اشرح لها شوقي روحی از قومی که کمون تو توگگی که نلگاشی شبی رو چاخگی شکابشی رو روخون مد و روحی از روح گگی روحی از قومی که کمون تو توگگی که نالگا شکا بیشی سونو چاخگی شکا بشی نبگی شن رو نوزه نوزتایگی